Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Mbak Widya Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu semangat dalam belajar. Yuk, mari belajar bersama dengan Mbak Widya. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini ya, agar channel ini dapat berkembang. Dengan cara subscribe, like, share, dan di akhir video ini silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar. Terima kasih. Kembali saya mengingatkan pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan secara alami Nah pada video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan Nah yang pertama yaitu mencangkok Apa itu mencangkok? Mencangkok adalah contoh dari vegetatif buatan Nah, mau tahu contoh tumbuhan yang bisa dicangkok? Nah, salah satunya ialah jambu kristal. Jambu kristal ini dapat diperbanyak dengan cara mencangkok. Apa itu mencangkok? Nah, mencangkok adalah cara memperbanyak tanaman dengan cara menumbuhkan perakaran pada batang suatu tanaman. Artinya, mencangkok termasuk cara perkembangbiakan vegetatif dan karena ada campur tangan manusia, maka mencangkok merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Tapi tunggu dulu deh, kenapa ya tanaman itu dicangkok? Oh, ternyata teman-teman tujuannya adalah untuk mendapatkan individu yang sama dengan induknya. Misalnya, kalau kita mencangkok pohon rambutan yang buahnya manis, maka hasil cangkokannya juga akan menghasilkan buah rambutan yang manis. Nah, pada video ini kita akan mempelajari langkah-langkah dalam mencangkok. Kira-kira ada apa saja ya? Sebelumnya, kita harus tahu dulu ya bagaimana kriteria tanaman yang bisa dicangkok. Jadi, tanaman yang dicangkok harus memiliki batang yang berkayu, lurus, tidak terlalu muda, dan maupun tua, kuat, dan juga tidak terserang penyakit. Tapi terus caranya bagaimana ya? Nah, begini teman-teman, yang pertama, kita harus memilih batang atau ranting yang tidak terlalu besar. Kira-kira berdiameter 2,5 cm. Lalu kita buang kulit batangnya secara melingkar. Kurang lebih sepanjang 10 cm. Seperti ini ya Kemudian kita bersihkan bagian batangnya yang sudah tidak berkulit ini dari kambium. Kambium sendiri merupakan bagian yang berlendir dan melekat pada kayu. Kita bersihkan kambiumnya dengan menggunakan pisau seperti ini. Lalu kita cuci sampai tidak terasa licin lagi. Selanjutnya, bagian batang yang sudah dikuliti dan dibersihkan ditutup menggunakan tanah gembur. Kemudian kita tutup dengan plastik yang sudah dibuatkan beberapa lubang pori. Jangan lupa ikat kedua ujungnya ya. Batang yang ditutupi tanah harus selalu dalam keadaan lembab jadi harus disiram secara rutin. Nah, tinggal tunggu beberapa minggu deh. Tapi jangan lupa selalu menyiram tanah cangkokannya ya. Oh ya, teman-teman, keberhasilan proses mencangkok dapat kita lihat ketika sudah tumbuh akar. Pada batang yang kita tutup tanah seperti ini. Kalau sudah ada akarnya, kita bisa lakukan tahap terakhir dari mencangkok. Caranya adalah dengan memotong bagian batang yang tertutup tanah. Potongan ini bisa kita tanam di tanah atau di pot ya. Sekarang jadi deh individu baru. Mudah kan teman-teman? Nah, tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbunga loh. Tapi sayangnya perakaran tanaman ini kurang kuat. Nah, makanya umumnya tanaman hasil cangkok perlu ditopang batangnya seperti ini deh. Nah, mudah kan proses mencangkok itu? Tapi wajib kalian ingat ya teman-teman bahwa mencangkok itu merupakan cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan menumbuhkan perakaran pada batang atau ranting suatu tanaman di mana metode ini dapat menghasilkan keturunan atau tanaman baru yang bersifat identik atau sama dengan induknya cepat berbuah tetapi memiliki akar yang kurang kuat Eh, tapi bukan hanya dengan cara mencangkok ya, kita dapat memperbanyak tumbuhan. Kita juga dapat melakukan metode stek. Tapi apa stek itu? Nah, untuk membahas tentang stek itu, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini selalu dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.